hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज क्या खास है क्या सीखेंगे आइए दिखाता हूं यहां पर देख सकते हैं यहां पर रैंडमली मैंने नंबर जनरेट कराया है और अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं और F2 प्रेस करते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है ये फार्मूला रैंड का ठीक है और ये बार-बार चेंज हो जाती है वैल्यू तो आप इसे चेंज नहीं करना चाहते तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट कीजिए राइट क्लिक कीजिए फिर कॉपी कीजिए फिर आपको पेस्ट स्पेशल ये जो ऑप्शन हाईलाइट होता हुआ नहीं दिख रहा है वो हाईलाइट होता हुआ दिखेगा यानी इसको आप कॉपी करिएगा फिर राइट क्लिक कीजिएगा तो ये पेस्ट स्पेशल आपको दिखेगा लेकिन हम ये नहीं चाहते हम शॉर्टकट की का यूज़ करके पेस्ट स्पेशल वाला डायलॉग बॉक्स लेके आना चाहते हैं तो कैसे ये आएगा तो आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल अल्ट कंट्रोल और आपको प्रेस करना है बी कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करेंगे कॉपी करने के बाद तो जैसे ही प्रेस करते हैं तो देखिए ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और फिर आप केवल इसको वैल्यू बना दीजिए अगर आप जो भी करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है अब वैल्यू बना करके ओके कर दीजिए तो बस ये फॉर्मूला हट जाएगा अब यहाँ F2 प्रेस करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा देखिए कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है ठीक है